अझदेखि यसको लागि आउने गर्दैछ हामीलाई सबै खुसी लागेको छ हाम्रो साथीहरू सबै एकदम खुसी साथ स्वागत Thank you. सदानन्द शान्ति हो बुद्धकै हो शान्ति अहिंसा र यहाँ स्थायित्व होस् बुद्धको पनि सबै त्यो सबैसँग बराबर गरेर लोकतन्त्रको निम्ति भनेर भनेको यो मुलुकको निम्ति अब हामी विकास एकदम विकासमा आएको छ त्यो नि कुनै किसिमको खालि शान्ति मलाई चाहिएको छ आमन्त्रण हो अन्तखेरि मात्रै हामीहरूले ती कुराहरू उपलब्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशिता भएको छ यो सबैभन्दा चाहिँ यत्रो राम्रो उपलब्धि हो लोकतन्त्रको निम्ति पनि सबैले समान रूपमा अवसरहरू पाउने र यत्रो उपलब्धि भएको छ अब हामीहरू द्वन्द्वमा फस्यौँ अहिले पनि द्वन्द्वका कुरा उसलाई यो धम्की दल धाक धम्की देखाउने यो सबै बुद्ध धर्मको खिलाफका कुराहरू त्यसलाई स्थापित स्थापित गर्न खोजिराखेका छौँ यहाँ यत्रो मानिस पैँतिस पैँतिस चालिस लाख मानिसहरू कुचेराहरू युवाहरू युवा युवतीहरू विदेश जानु परेको छ जबकि प्रकृतिले सबै कुरा यहाँ उपलब्ध गराएको अवस्था छ यत्रो पानी हाम्रो सम्पत्ति हो र हामीहरू त्यसको र मेटेरियल सबै लिएर जान्छौँ हामी खोज हामी एक रुपियाँ बेच्छौँ सय रुपियाँमा हामीले त्यही किनेर किन्नु परेको छ देन त्यसबाट मुक्ति मुक्ति पाओस् नेपाल र नेपालीले र सबै हामीहरू अहिले सारा लगानी गर्नु भनेको तत्त्व तर अब शान्ति भङ्ग भयो अहिले पनि फेरि त्यही आन्दोलन त्यही तोडफोड त्यही त्यही दर धार कर काप भइराख्यो भने त कसलाई क्षति हुन्छ फेरि मुलुक झन् गरिबीमा त्यस कारणले मेरो त एउटै एउटै कुरा छ कि कसरी चाहिँ नेपाल नेपालीले सुख सुख समृद्धि अमन चयनका साथ बस्न पाऊ विश्वमै अहिले यत्रो यो टेरिजम होइन यत्रो ठुलो अराजकता अराजकता छ सबै अब शान्तिको खोजीमा छन् अब बुद्ध नै मार्ग भयो नि शान्ति र अहिंसा होइन त्यस कारणले त्यो त्यो हामीहरूको म पनि चाहन्छु त्यो खोजी म पनि त्यही उसमा छु र अब अहिले नेपालमा यो तिन चार महिनामा संविधान आउनेको छ यहाँले यसमा के सबै नेपालीहरूले आश्वस्त पार्नु पऱ्यो यहाँको मिसन यहाँको प्रवचन कसरी जाने नेपालमा शान्ति अमन चयन शान्ति ध्यान गरेर समस्त नेपालीलाई सुख अमन चयनका साथ बस्नु बस्न पाउन् बाँच्न पाउन् गएका पैँतिस तिस पैँतिस लाख त्यो युवाहरू तिनीहरू फर्क्नुहुन्न नेपाल हामीहरू नै उन्नति गरेर हाम्रा जुन यो प्राकृतिक जुन स्रोतहरू छन् त्यसलाई हामीहरू प्रयोग गरेर लाखा मानिसलाई यहाँ गर्न सकिन्छ हामीहरू त बाहिरबाट आएर यहाँ काम दिन सक्ने अवस्था छ अहिले तपाईँको खाली मुलुकमा गएका बिचराहरू रोज हामीले खबर सुन्छौँ त मृत्यु भयो अरे त्यस्तो विगत ठाउँमा त्यस्तो गर्मी त्यो बालुवाको उसमा बसेर त्यस्तो त्यस्तो कसै काम गर्यो यहाँ त त्यस्तो छैन त्यस कारणले त्यो वातावरण त्यो इन्भाइरोमेन्ट भन्नुहोस् र समस्त नेपालीहरू सुख समृद्धिका साथ बस्नु अनि गभर्मेन्टले चाहिँ अलिअलि धर्मलाई अलिक चासो दिएर अनि धर्मप्रति चाहिँ आत्मविश्वास लागेर अलिकति भरोसा धर्ममाथि अलिकति राख्न सक्यो भने त्यसमा हामी शान्ति फैलाउनलाई त हामी छौँ अलिकति हामीप्रति चाहिँ अलिकति नेपाल सरकार चाहिँ अलिकति चासो दिइदियो भने त्यसमा नसक्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन अलिकति यसमा किन भन्दा हामीले बुझाउन सक्छौँ सम्झाउन सक्छौँ सबैले समेट्न सक्छौँ धर्म धर्मले आस्था विश्वास राख्छ कम सयमा अब पाँच मात्रै अन्धविश्वास लागे तापनि पन्चानब्बे त हामीले ल्याउन सकिन्छौँ विश्वासमा नेपालमा शान्ति हुनको निमित्त यसको प्रयासमा हामी लागिरहेको छौँ तर हामी माथि लागेको जुन प्रति आरोप आरोपलाई चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति गहिराई रूपले अलिकति साथ र सहयोग दिनुपर्ने चाहिँ हामी देखिएको छ अलिकति भनमा पनि अलिकति हामीलाई दिक्कत अलिकति आरोप प्रति आरोप अलि हस्तक्षेप गर्ने जस्तो हाम्रो अलिकति तपाईँहरूलाई त नभनौँ अलिकति तल बस्ने अलिकति हाम्रो कर्मचारीहरूले अलिकति अब बुद्धिजीवी गाउँ घरको उहाँले नै अडाउनु भएको छ वास्तविक त उहाँले अलिकति धर्मप्रति चाहिँ साथ र सहयोग दिनुपर्ने चाहिँ नदेखिएको अलिकति जतिखेर पनि हामी काम कार्य गर्छौँ माथि जानु भन्छ हामी माथि आउँछौँ अब माथिबाट तल जानु भन्छ हामी बिचमा अल्मलिरहेको छ काम गर्ने हामीलाई विश्वास छ त्यो वनमाले साथ र सहयोग दिन्छ भने तपाईँ यति राम्रो देशको लागि अलिक कुरो गहन कुरो गर्नुभयो जनताप्रति एउटा हो म पनि एउटा अब सर्वसाधारण रूपले हेरी पनि म एउटा जनता भए तापनि म अलिकति नागरिक रूपले अलिक गुरुको रूपले अलिक विश्वमा अलिक चिनारी भएर अलिक गुरुको रूप भएर अलिकति त्यो स्तरमा पुगेको छौँ अब त्यसलाई त्यसमा अब तपाईँहरूको त्यो आस्था विश्वास वर्ष कति लाग्छ अब त्यो अब तपाईँहरूमै सीमित राख्ने कुराहरू हो अब तपाईँहरूले बर वर्ष दिन्छ भन्ने धर्मप्रति आशा राखेको छौँ जसले गर्न सक्छौँ त्यसलाई अलिकति प्रति आरोप अलिकति कुनै अन्धविश्वास अलिकति एक दुईजनाले गर्दाखेरि न कुनै भङ्ग हुने हो कि भन्ने कुराहरू पनि हामीले यो राष्ट्रको अलिकति अहिलेसम्म सकारात्मक कुरो राष्ट्रमा अन्तर्राष्ट्रमा पुग्न सकेको छैन हामीले पनि अलिकति राष्ट्रको अलिकति चिनाएर राखौँ भन्ने मैले पनि प्रयास गरिराखेको छु तपाईँहरूप्रति के छ अब यसमा तपाईँ तपाईँहरूप्रति हुने विश्वासको कुराहरू गर्न सक्छौँ तपाईँहरू मलाई विश्वास लाग्छ गहिरैदेखि नै तपाईँले विश्वास लानु यो सानो है त वन एउटा प्राप्ति गरेर दिन सक्छौँ भन्ने पुरो विश्वास लिएको छ मैले म यति कुरो गर्न चाहिँ म भनको लागि अलिकति प्रस्ताव राखौँ यसलाई मैले केही गर्न सक्छु कि भन्ने चाह चाहिँ लिएको हामीलाई पुरा विश्वास प्रधानमन्त्रीजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने मैले सामान्य एउटा मात्रै कुरा जुन बेला चाहिँ नेपालमा दैनिक पन्ध्र बिसजनाको लास उठिराखेको थियो गोरु बैसठी साल जेठ दुई गते जब तपस्याको लागि जङ्गलमा प्रवेश हुनुभयो त्यसपछि करिब करिब नेपालको स्थायित्वमा लोकतन्त्रमा गणतन्त्र स्थापनाको क्रममा माओवादीहरूको गतिविधि पनि सबै साम्य हुँदै आएर अब यो माहौलमा चाहिँ यो धार्मिक वन जुन हल्कोरियामा हुनुहुन्छ हो त्यो एरियामा चाहिँ छ सय हेक्टर चाहिँ पहिला हामी तारबार गरेर बसेको थियो धार्मिक कार्यक्रम गरेर हजुरको त्यो सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ मठ मन्दिर त्यहाँका आजुप्पाहरू जो जति धार्मिक गतिविधिहरू गर्ने कार्यक्रम थियो हाम्रो सङ्घ भक्तजनहरू बस्ने ठाउँहरू थियो त्यो सबै चाहिँ सरकारले भत्काइदिएपछि गुरुलाई त्यहाँ प्रवेशै गर्नु दिनु भएन मिडिया पत्रकारहरू लगाएर त्यहाँ चाहिँ नचाहिँदै र पछि चाहिँ हजुरको अस्ति चाहिँ हामीले गुरु चाहिँ हजुरमा प्रवेश हुँदा जेठ अठाइस गते यो पुनरावेदन अदालतको चाहिँ यो अन्तरिम आदेशको कोषमा थियो त्यो बेलामा पनि सशस्त्र वन रक्षक आएर राति चाहिँ तपाईँको सात सयजनाको फौजको पुलिस आएर चाहिँ पुर्याएर तपाईँलाई खोज्नुभयो म स्वयं हल्परि आएर बिरुवामै थियो त्यो बेलामा तर अब पुलिसले हामी सबैलाई त लखेर्नु हो गुरुलाई त खेल्नु भएन भने पछि भुलबाट मलाई त्यस भन्यो भने त्यो त्यहाँ बन्द गर्न चाहन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा देखेँ प्रधानमन्त्री एउटा त्यो जुन हलकोरियामा जुन दह छ त्यो दहमा चाहिँ माछाको खेती गर्दो रहेछ त्यो माछा मार्ने मान्छेहरू बढी आउनु अनि त्यो राष्ट्रिय वन क्षेत्र भएको हुनाले त्यो कर्मचारीले पनि निर्णय गर्न सकेको जस्तो लाग्यो र त्यो राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा चाहिँ अब दाउरा जुन रुख काट्ने तस्करहरूको चाहिँ जमात जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँ छ वर्ष गुरु बस्दाखेरि त त्यहाँ रुखको पात पनि टिप्न पाइएन त्यस कारणले चाहिँ यो जमातहरूले चाहिँ त्यहाँको टोटल्ली बाह्रको प्रशासन चाहिँ हामीप्रति चाहिँ आरोप लाएर चाहिँ लागिरहेको जस्तो छु अन्य जिल्लामा समस्या छैन जस्तो सिन्धुपाल्चोमा गुरु बस्नुभयो सिन्धुलिङ गुरु बस्नुभयो सर्लाहीमा पनि गुरु बस्नुभयो पत्थरकोटमा काइबुङ प्रशासन बाह्रकै प्रशासन र वनको विशेष गरी वनको कर्मचारीहरू चाहिँ राति गुरु नखेल्ने यहाँ गुरु बस्ने आदेश छैन भन्ने माथिबाट आदेश छ छ छ वर्ष यहाँ गुरु बसेको तपाईँलाई थाहा छैन भन्ने मैले थाहा छ भन्ने वन माफियाहरूले वन माफियाहरूले त्यहाँ माफियाहरू kulturelle, personer, धर्म केही मानिँदैन त्यसले नाश हुन्छ होइन गभर्मेन्टलाई चाहिँ त्यो अलिकति अब भूमाफियाहरूले नै काट्न पाएन भने यो दोहोरो हजुरको पालोमा चाहिँ अब एउटा <laughs> <laughs>